Hallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zurück beim nächsten Gewinnspiel. Natürlich bin ich auch nicht alleine. Wow, und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum nächsten Gewinnspiel. Neue Bundles gibt's. Ja. Und. und dann fangen wir an. Und zwar haben wir bei LMS diese geilen... Koch mehr Platz hier. Mach uns mal ja, aufs Bild hier. Diese Studio 71 Taschen, die man als Rucksäcke dann verwenden kann. Also einmal links, einmal rechts um die Schulter rum. Eigentlich ganz geil. So Turnbeutel. Ja. So, Turmbeutel, Rucksack, Dingensen. Uh, ein Und, Turmbeutel. Ja. Ich finde es eigentlich, wenn man es eben sagt, schwimmen gehen oder so, eigentlich voll geil. Und von Studio 71, das hat auch was. Ja, dazu gibt es ja natürlich hier so zwei Sticker noch von Studio 71. Genau. Die ihr genau. euch irgendwo hinkleben könnt, sogar auf die Stirn, wenn ihr wollt. Oh ja. <laughs> auf die Arsbacke. Auf die Arsbacke. Eine links und eine rechts Genau, und sagt, das wäre ein Tattoo. Kommen wir zum, <laughs> zur nächsten und zwar haben wir hier von Gameforge, mhm. von Oxmastai, solche Keulen bekommen. Da bekommt ihr sogar zwei Stück. Da könnt ihr euch mit euren Kollegen kloppen. Genau, sind zum, sind zum Aufblasen. Dann könnt ihr euch mit euren Geschwistern, mit euren Kumpels, was weiß ich, in der Arbeit, in der Schule den Lehrer verprügeln. Von <laughs> mir Gerechte Vormacht. Dong, dong, dong. Eigentlich ganz coole Idee. Wir haben sie, sind noch original verpackt, nicht ausgepackt mit Absicht. Hat einfach mehr Wert, mehr Style. So. So schaut's aus. Dankeschön darf dabei nochmal an Gameforge, mhm. dass sie uns das überhaupt ermöglicht haben, dass sie uns so viel mitgegeben haben, dass wir das in mehreren Sachen verteilen können. Genau, dann gibt es hier noch so Pins-Ups mit verschiedenen Sachen. Genau, also immer nur einer kriegt irgendeinen per Zufall. Also ich, es gibt Geek, es gibt Nerd, es gibt Gamer, es gibt alles mögliche. Ja. Da Immer natürlich einen, verteilt. Genau, zufallsmäßig verteilt natürlich. Genau. Diesmal sind auch wieder fünf Bundles. Mhm. Nur, dass zwei Bundles diesmal anders sind und ja. der Rest gleich sonst. Genau. Nämlich zwei Bundles kriegen noch vom Gameforge was oben drauf. Und zwar eine Orcsmas Die Cap. Die ist auch noch nie getragen. Wirklich, die ist noch zu. Also hier so mhm. eingeklappt. Einge Ups. Ja, schmeiß weg. <laughs> War mal neu. ja, also wirklich nicht, ob man das Logo, ob man das dann so schön sehen kann. Eigentlich gar nicht mal schlecht und mhm. wirklich gute Qualität auch. Also nicht bloß so 0815, sondern auch schön genäht und echt top, muss ich schon sagen. Genau, zwei Bandes kriegen das oben drauf, also zwei Bandes werden extra dann verlost in dem Sinn und haben einen Zusatz aber ja. das ist leider noch nicht alles. Also leider. Also leider. Mehr, genau. Leider. Nämlich noch eine weitere Firma hat uns was spendiert. Und, und zwar, zwar so viel. Ja. So viel. Werden wir auch wieder unter verschiedenen äh, Gewinnspielen verteilen. Aber heute ein kleiner Teil von der Firma und zwar ja. XMG. Die Firma das Tank. Jetzt kennt ihr sie. Die Firma hat uns auch was gegeben. Da kriegt ihr einen Flyer dazu, da steht alles drin. Genau dass ihr das mal so seht, was sie un ungefähr mhm. haben, haben die da jetzt, Alles hier sieht man drin. so ein bisschen, hier ein Gaming-Laptop mit drinnen und... Eigentlich eine geile Firma, echt spendabel, also wirklich... Ja, Grafikkarten, also eigentlich alles drin, was genau. ums Thema PC und Gaming und so Kannst du vorstellen, was, was sie von XMG kriegen? Einmal das. Genau, und das das weißt du nicht, das raschst du nicht. Äh, das ist mir jetzt zu neu. also hier ist ein <laughs> Armband. Das äh, sind sozusagen die typischen ähm, Festival-Armbänder mit so einem Bobbel dran. Also man geht hier rein, ich mache das bloß nicht zu, und dann zieht man dieses Bändchen, das, dieser, dieser Bobbel hier, zieht man dann ran und das kann man dann nicht mehr ausziehen. Das heißt, es bleibt halt da dran, das hat halt einen Widerhaken da drinnen. Und dann kann man dann die restlichen Zipfeler da unten, kann man dann wegschneiden und dann hat man halt ein Armband. Armband fürs Leben. Genau. Nie wieder ausziehen. Genau. Dürft euch auch nicht waschen. <laughs> also hier mit kleinem Andenken genau. von der genau. Gamescom 2015 steht hier damit drauf. Eigentlich Könnt euch geben. ganz cool, ja. Aber das war nicht das, was XMG uns noch gegeben hat, sondern ihr kriegt doch von XMG da, da, da, da, ein T-Shirt, ein schwarzes mit grünem Aufdruck drauf, wenn ihr seht, ja. Ja. Ganz cool. Hinten auch nochmal. Steht auch nochmal drauf. Kriegt ihr auch noch ein T-Shirt. Vielleicht das nächste Jahr mit der Game, auf der Gamescom mit dem hier reingehen. Vielleicht werdet ihr als VIP. Mitglied <laughs> betrachtet. Genau. Der einzige Nachteil bei dem T-Shirt ist, es gibt es leider nur in XXL. Wir haben leider keine anderen Größen. Aber wenigstens passt jedem. <laughs> Ganz einfach. Jedes Mädel kann es als Nachthemd anziehen. Genau. Passt. Genau. Nur, dass ihr es halt wisst, es ist in XXL, es gab leider keine anderen Größen mehr, wir sind zu spät gekommen. Zu spät, ja, wenn man es nimmt. Zu spät. Peng <laughs> meine ich ja. Ja, Aber egal. Gut. Aber das war großen Teil des Bundle, was da alles so drin ist. Wie gesagt, es kriegt da alles. Und zwei Bundles haben natürlich die Ochsenmaß drei Mütze da oben drauf. Und die anderen drei leider nicht. Aber trotzdem genug für euch zum Gewinnen. Genau, da ist auf jeden Fall einiges dabei. Genau, und danke nochmal an XMG, Gameforge und Studio 71 für die ganzen Sachen. Ja. Oh yeah, danke viel, vielmals. Und ja, wie ihr gewinnen könnt, wie immer, normal unsere beide Kanäle hier besuchen, abonnieren natürlich, Abonnenten von ja. uns sein. Auf beide Videos, wie meins und ihrs, auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, Daumen hoch, ja. einen Kommentar schreiben. Einfach mal wirklich wieder kreativ sein. Warum genau, ihr jetzt das haben warum möchtet. Gewonnen, gewinnen wollt, gewonnen wollt, gewinnen wollt. Genau. Und, genau. Ja. Und nicht vergessen wirklich, es kommen auf beiden Kanälen dasselbe Video, mhm. weil wir haben es immer wieder, dass nur auf einem Video ein Kommentar steht und auf dem anderen Video nicht. Bitte auf, beide Kom äh, auf beiden Kanälen dieselben Videos unter denselben Videos kommentieren, damit ihr mit im Gewinnspiel dabei seid. Verlust wird wahrscheinlich wieder mit Zettelchen genau. rauslosen. Und dann wäre es das eigentlich auch schon. Und besucht uns natürlich auf Twitter, wenn ihr mehr erfahren wollt natürlich. Genau. Da gibt es dann auch ab und zu Infos und so, was alles neu ist, was es gibt und so. Oder also wer uns auch. supportet genau. und hilft und wie auch immer. Schaut auch da vorbei. Und ja, dann danke ich einfach allen, die teilnehmen wieder. Und letztes Gewinnspiel war auch echt nice, haben echt wieder sehr viele mitgemacht und hoffentlich ja. dieses Gewinnspiel machen wieder sehr viele mit. Teilt auch, dass wir das viele mehr mitmachen und wieder uns supporten. Umso mehr kriegen wir wieder, weil wir haben schon wieder neue Sachen bekommen. Oder kriegen demnächst neue Sachen genau. wieder wieder speziell viele Sachen. Dadurch die Gewinnspiele doch so gut ankamen, haben die Firmen das gesehen und ja. Deswegen umso mehr das Video Support, sehen, Support. umso eher besteht die Möglichkeit von größeren Firmen, von mehr Firmen supportet zu werden, umso mehr Packages bekommen wir. Und noch größere Dinge. Genau. Vielleicht stehen wir irgendwann dran und verlosen hier eine Playstation 4. Na, das dauert noch. Aber wer weiß. Oder Gaming-Headsets oder was, Tastaturen oder was weiß ich. Sagt <laughs> ja, ja <laughs> vielleicht. Genau, wer weiß. Aber danke fürs Zuschauen. Macht das alles, alles unten in der Videobeschreibung. Schaut auch bei den Firmen vorbei. Die Links alle unten wirklich überall vorbeischauen, supporten. Und wir sehen uns im nächsten Gewinnspiel. Bis dann. Ciao. Ciao.